Haremot Kedoshim, essa semana também nós temos duas Parshiot, Haremot Kedoshim. É, Haremot trata de todo o serviço do Kohen Gadol, na sua maioria, mas já trata sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur. E uma das coisas que mais chama a atenção no serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur é a questão do bode expiatório, do Seir Azazel. Então, para quem não conhece, eh, se escolhia dois Eh, Bogis, ¿cierto? Seir, la se hacía sorteo, uno era sacrificado dentro del Betamigdash y otro era levado para Azazel, que es un peñasco donde era derrubado y, des, y iría eh, por peñasco hasta que desmanchaba totalmente. Y esta era Amor Y no sabemos que Useir Azazel era body, como traducido, body expiatorio, o sea, él vinha a perdoar todos los pecados del pueblo de Israel, aquellos que fueron propositais, aquellos que fueron sin querer, aquellos que fueron inclusive con puniciones de caret o de mitad bedin, a ah, pessoa haciendo chuva, él era perdoado un body expiatorio que justamente era sinalizado, tenía una faixa no Betamigdash vermelha, eh, que era amarrada mitad de, un body, mitad de lá, y cuando un body llegaba no peñasco a faixa ficaba branca indicando que perdoaba los pecados. Y la pregunta es, ¿cómo funciona esto? La verdad es que <laughs> sobre esto isto tem muito, muito, ¿Por qué funciona, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona. Entonces, eh, então explica, eh, no voy a citar toda la explicación de Orahaim, porque es bastante extensa, apenas voy a centralizar un punto. Eh... os pecados que eram mais leves eram perdoados com o body que o, o Kohen fazia vidu e no body que era sacrificado no Betamigdash. E os pecados mais pesados, propositais e pecados que não têm a ver com a questão do Betamigdash, da impureza do Betamigdash, senão eram pecados de, de, de inclusive como um Hilul Shabbat que a pessoa fez, ou uma coisa que tem carete, ou qualquer tipo de punição muito forte é assim, a pessoa fazia Tshuva Kippur, perdoava. E como funciona isso? Por que não fazia neste animal? Justamente dentro do Betamigdash, nesse ponto a gente vai focar. Por que não se fazia isso também no Betamigdash? Porque tinha que levar até o penhasco. Então sobre isso o Orahai Makadosh traz o seguinte mashal. Leavina inian mashal le lemelech shiviker bigdebanav. Un rey en una oportunidad estaba observando cómo los hijos de él estaban vestidos. en que Y de repente él vio un dos hijos que está con la ropa bien toda limpia y él está con una pequeña mancha. Me fobia Él dice, olha, tira su coleche. Da un minuto. El rey mismo esfrega, así pasa, pasa para esto, tal vez un poquito de agua, y ya sale a mancha. Que Sherrabeget harbe. Mas quando ele vê uma roupa totalmente suja, no trono leve, deixadme abadar, ele pega, vem aqui. Chama um dos seus servos e diz, pega essa roupa, que está muito suja, com sujeira. É, vai levar fora, vai levar lá fora. כן הדבר הזה? המלך הוא מלכנו, יתרומם שמו. הקדוש ברוך הוא a mesma coisa. Quando você traz um corban, seja no pessoa física, por causa de sem querer. Ou seja, um mais uma coisa mais pública, como o, se, como o bode que era sacrificado dentro do Betamigdash em Yom Kippur, Kaviahol causou ele próprio limpa, mas toda a impureza e todas as manchas de todos os pecados que a Israel fez, Kalot Kahamurot, então está muito manchado. E isso precisa ser fora. Fora. E Orahaim se estende em relação a isto, e ele diz, olha, na verdade, não existe a pessoa, como diz a Mishnah em Pirkei Avot, em Peregdalet Mishnah Yud Aleph, que a pessoa que faz uma mitzvah, ele faz um anjo bom. E a pessoa que faz uma haverá, ele faz um anjo ruim. E de acordo aos escritos do Zohar, e o Arizal diz o Rahim Akadosh, esse, esse anjo ruim que, que, que a pessoa criou com seus próprios atos, vem atrás dele, quer acabar com ele. Ele envolve ele, quer acabar com ele, faz ele tropeçar mais ainda, fazer mais pecado. Então, eh, não adianta a pessoa vir fazer chuva e, por enquanto, este anjo negativo está existindo. Para deixar de existir, então tem que fazer o Sei Lazazel. E esta era a questão do Sei Lazazel, porque o a ficava totalmente limpo com isto. E este é uma chave que dá para um pouco entender esta questão profundíssima da, do Sei Lazazel. é muito o que se fala sobre isto, porém, este é o um dos pontos que o Rahim Akadosh aqui explica em relação a isto. Isto em relação à perashat Haremot. Passamos sobre a perashat Kedoshim. A perashat Kedoshim está cheia de, de mitzvot, na verdade. E ¿eh? a Torá, em eh, uma sequência, diz o Rahim Akadosh, chama a atenção, que na Torá, no capítulo 19, a partir do, do inclusive a partir do, do versículo 16, לא תלך רכיל בעמך, não seja, não seja fofoqueiro, לא תעמוד על דנריך, não veja o seu irmão correr perigo eh, e você não salvá-lo, לא תשנא את אחיך בלבביך, não odeie seu irmão no seu coração, הוכח תוכיח את עמיתך, reprenda seu companheiro, lotisá l'afret e não carregue para ele um pecado. E no 18 diz o Pasuk, loticom velotitor, não, não se vengue, não seja venga, vengador, quer dizer, não se vengue, quando alguém te faz uma coisa, você, ah, você me fez assim, eu faço a mesma coisa. Lotitor significa não guarda rancor, guardar rancor significa, mesmo sem tomar uma atitude de vingança, Guardar rancor significa o seguinte: ah, você mês passado se não me emprestou um martelo, Y hoje você me pede uma llave de fenda? Olha, eu empresto para você a chave de fenda Y eu no sou como você, que el mes pasado no me emprestou un martelo. Isso que se guardar rencor, que no pode. A Torá diz, no se vingue, no guarde ni rancor Y et bene ameja, Veaftale reaja camoja. E a conclusão versículos es eh, a famosa frase Veaftale reaja camoja ani Hashem. Y sobre esto dice Orahaim Akadosh conhecido. Nekamá significa que você toma uma atitude negativa por causa que ele te fez A, você faz para ele B. Guardar rancor é como a gente explicou, e diz o fato que a Torá juntou depois, logo, Ve'aftale reaha kamoha, sabe por que juntei? Tudo diz Ani Hashem. O que quer dizer Ani Hashem? Eu sou Deus. Que minha vontade é que você ame seu próximo como você. E se você atua desta forma, então você revela que em seu coração, Ani Hashem, que dizer Ani Hashem, que você provoca que a Shekhinah esteja dentro do povo. Porque justamente quando tem união entre as pessoas e que não tem esse negócio de Nekimah, vingança, Netirá, guardar rancor, ódio, o broche de ouro de tudo isto é justamente a Hashem, que vocês com essa atitude provocam a unicidade do nome de Hashem. E a Shekhinah posa dentro do povo. Por isso essa sequência diz Orachai Makadosh sobre estes versículos. Shabbat Shalom.